tubuulire kaki akaliwo kati essaawa akaliwo nyina akayimba kange kapya bakayita ofaaki Mm. katambula kekazze ku mpere mm. so kayimba kalungi banaye mukanoonyeeko mm. abanjagala mwenna abatanjagala temukanoonye yeah. oyina abatakwagalaseno mm, mm, mm, waliwo oyinza okulaba abatakwagala buli olaba nekatonda wali abatamwagala mm. so kisobola kgaana mm. mm. olowooza ofaaki anaatambula ngaempere bwekubye Munaye nze nali simanyi nti n'empere n'atambula omanyi bintu bino nze abantu beejinga nnyo mu bukati nkoze hiiti tuzategeera nti okoze hiiti kaba kasima mwana nti katonda akublesi nze bwe lunaatambula bwelenatambula katonda gyaba asazeewo nti terujja ttambula so nange era nsaba bwe mpika oluyimba ndabe ekiddako okay. nepande mm. omuntu ayagala okumanya bwoba okola taito zenyimba ezo mm. osinziira kuki kubanga tulabbeeramu amagezi ofaaki <coughs> eh, omuntu oba okola oluyimba olaba ki ekigenda maaso mu society olaba ki ekitambula olaba embeera kiringa oli bwanayimba nti katonda weebale I mean, you're talking about God. That's the title of the song. So, no fachi. Oh, abantu bangi mwana n'akuzalawa takuliisa takusuza takunywesa ne bw'okola mu ng'ate weekyusizaamu bulijjo otambulira ku motoka ate kati manya mutambulira ku boda kati ovuzemu akamotoka nakunyigira natandika okwogerera so nenebuuza naye mufaaki mm. oyambaddemu obulungi oguze afunya akasenteko ate kati akwogerera oli wali oyambala bisiimuula nga takwogerera mm. so kaimba kali basically title zange zibeera basically about what is happening mm. nekigenda maaso mu society ofaaki mm. mm. ofaaki nensi ofaaki mm. ndeka mbeerewo ndeka nayagala ebyansi byakuleka olina mm. kusumbuwa eyo ngosirina bansumbuwa sirina bansumbuwa era byempitamu abayimbi balala bye bayitamu mm. nzalawo biki buli omu ba muzalawo era baba tebakuzalawo kitegeeza tolina kituufu kyokola mm. era baba tebakwogera kukitegeeza tolina kyoli Okay. So, checho. <laughs> Banangi, panda. Hmm? Twala bya ka posti Kongo gamba, walose wafunye kiloto. Na posti kale so buzi. Oh, yakalo <laughs> okukola ko luyimba ne Bobby Wine. Mm. Tubulile ko mu. No, honestly, ze nchigamba abantu, ze minji byendota. Wao ne Renalota nga kozo luyimba ne Bana Boy. Ne nga posti nga kutita yaga, bayene bavuma eh. Bato mundi na ina ino college ntumu life. Kitandika ne kiloto. Nti nolota, bato buzi obera nti gwe kulota nosigala nga okyatudde noterwanako nosigala nga okyebasa wabula bwolota nogamba eh, i want to do this nokira nogamba letme make it happen kisoboka so nze naluuse nga nyina oluyimba nomukulembeze ngaomukulembeze atadde vasi embi ku luyimba lwange hmm. ngaeyo kyakabi nnyo ekyo kiroto kyamaanyi so nekigenda ku twitter yange nekisharingako n'abantu bange si mu hmm. bubi so ndaba buli omu akyogerako tekisoboka kati bwekinasoboka banayogerazaoyo ah, muntu mukulu sisobola kumugwamu bugwi hmm. wabula bwe namumiti nga last time ayina omuntu gweyandaga naamba naligeza omubuuzaako actually fast yasooka kugamba nti byokola mbira olivubuka mulungi oyisa bulungi mubantu ate n'abaana bange banyumirwa ebintu nange nyumirwa yino hmm. ekindaga nti o oh, lwomodo wange naye anyumirwa byenkola so kyanzizaamu amaanyi so bwenafunye kino ekyotu nengamba o oh, maybe there's something. So I know muntu go yanda kana ngamba oba in case of anything let us go gera kunange soko kubiroyo. So kadize sobola kumubambira na guyangamba namugambe this is what chechiriwo tusobola kula bwetu nebo ngamba nja kudira kanjogere kona so chana nzirira we god bwana amera tazemu sobola mucha because not sibuli chimu cholo tandi chija tu kirira. Okay, mufunze we kubira paso yagala yo kakorabo ne Bobby Wine. Sikwe kubira pasi. Mm. bro kyabadde kirooto zibadde <laughs> ziri awo nti njagala kukola naye wabula mm. nange if it happened i picked interest era singa nali njagala kukola naye nti njagala njagala njagala wenasooka ogenda omumiti nga kyekyo kyenandigenze nakyo mubwongo mm. nenze lwaumodo wange kuba mwana apambanye avudde mu mm. mbeera embi nga mulaba nange nga nkula so is my role model but bwekitukanga ofunye ekiroto ngaoyimbyeko naye nawe ebiroto bingi bingi mm. nabibeerawo nekikuexciting so nange bwentu bwenabadde sulolomodo wange ndiko naye mu studio amakankateekeyo ah, so bwaba agimpadde era bwaba alaba n'agimpa nja kusanyuka nnyo mm. nja kwesema nnyo nnyonyo oba ebiroto byo tebiyita mu kiki ekyabanaboyite tumanye gye kyakoma ate naafudde yafudde mm. bwoba tonafa teweevumansi osuubira nakyo mukulembeza ayinza omutagimpa leero najimpanga awezezza emyaka ataano oba nkaaga kasita banga mulamu naye nga ndi mulamu bulamu bwe bugagga hmm. nze nyina okukkiriza kunti nyo nti buli kimu kisoboka wali omumanyi hmm. nakola nnyo nomumanya nange naisigumanya nawe kati wakola nnyo nenkumanya so obulamu bwona <laughs> bufa mu kwefaako hmm. nakola nnyo ngaomuvubuka kati panda twalabye omwami nisenre ngaakugamba ye agenda kuwandikira oluyimbo gyotuulemu butuuzi ensasula yenaabalemesa yenaakulemesa Ah, muleke hmm? chali wange muleke ate mukoze ah, kyenza kubuziza bubuzi ayi kaenda chayagalo isawo naye bwana bajja jiwandika jiwandike sina buzibu andi yagambye kuchensa sura za abantu byankula nabomba sasura Ndoza ye wa bei nyo kubanga twaliko hmm. na yelu muna atugamba mm. ya singo kubera paid mba writers. Newe ndi mtu ukiye ne mugamba ajiwandike. Kuraja kunchaje. Ne sina ba musaba ajiwandike. Bovayo na ugamba anti nze newaddeyo okukola ekintu nga tebakikusabye kitegeeza ogenda kikola mu mutima mulungi <laughs> naye ate bwovayo nogamba ate njagala se sinnakusaba ompandiikire hmm. bwe nakusaba owandika oluyimba olwo nkyajenga hmm. kati kitegeera think yabadde oba alina kyayagala oyisaawo naye hmm. naye toyagala kuwandikira eh, nedda njagala mpandiikire muwandiisi mulungi honest tokyogere ekyo muwandiisi mulungi but sinaba kumusaba kawandiika oluyimba luno so bwaba nga yakikoze mu mutima mulungi then ekyasente kyabadde kijgirawo so kyadde tekyetagisa I feel like a chess legislator. It was the number of our one day. So, and you can't kill any imbazo. They want to kill up, but uh, Dr. Bray, no, no, Charlie Wang, and I'm a student, Twitter Gator, because I take it on you, become of your street. Mm -hmm. And I'm a kind of camper, and you'll get a movie, maybe Nemo, Fatch, one of the other news cousins and I, So, one woman to go finding anger, Mwete Gator, Gak Tegera. So, I think Dr. Bray and Tegera. Utabrena kutegera. <clears throat> Mm. Bintu bingi nye bibaddewo. Wabaddewo bintu yaba promoters ebaddewo baddengo bilaba. bilaba. Mm, kicho inzo byogerako. Besotinge bantu bakulu bonate kuonate kuli muyimbi. Gwokiriza gwe ngo muyimbi okusoko kubira balunywa ngo nategeka ekivulu kululu. Lwachi mba mukubi. Anti chebagala aba ah, national ah, promoters. Bro, ekisho yange nze muyimbi lwachi kukubira promoter gwe. Ate nkukubire nga nze muyimbi sho yange. Lwachi mm. kukubira. ye alina okukubira nze kuba promota aba yeetaaga muyimbi mm. ye alina okukubira nze nti njaga kutegeka njaga kukolaki ate nze nkubire promota lwaki mm. in case maybe bwe mbanja gadde okukola ne promota gwetegera nti onaategeka bulungi ze munyina omumunoonya ati gwe tukoleko so siye ate nze kumugamba mbu waengera ategeka sho yange ne mbasaba mbasaba kulwaki mm. bwe gavumenti ye beyataddewo okujjawo ngaogamba nti gavumenti yabataddewo ng'ekibiina kya gavumenti nti bwo bona akola show ino kutukirira bune bwa kibina kya government nga just kibina kya bebonga abantu then it doesn't make sense muntegera yange kiringa gwe kugamba nti kristo bona ayimba ntukirira oyogeranga ne gwe ku miku career yange doesn't make mm. sense kujerega but ngeza ku reasoning out things mm. singa government ekuteekawo because fina tugoberera government yegamba nja kutuukirira nga bode ya gavumenti kugamba ejagala tegeka negwe bwovayo n'ogamba mugwe nga gwe mm. nina okkulaba ah! hmm. ku musiki wange mbu lwakuba naawe otegeka kibasi kitegeddem bulungi kiringa muntu kuba nadduuka nga nawe ina edduuka ngaate gwe ina kutuukirira olimbo nyabo nsaba kutundako wano hmm. ku bintu byo i feel like sa kitegeddem naye babeera bebasazeewo fe tuba okugobera bigenda mu maaso mu ggwanga tetulina gwe tuwala nate tulina gwe tufighting okay panda ekibuuzo ekiddirira ekisemba hmm. kyetagisa ki panda okuva ku lujja oba okujja omwana abe ndi ku lujja ah! mumfumba bagabayo sente lwaki abantu bakiremerako nnyo omuntu agenda okuwasa beera redi hmm. nze nja kuwasa nga ndi redi nze naba abasajja bangi bazanyira ku baana b'abandi babawasizza naye ate badde n'okuba girlfriend baffe ne babakwana kitegeeza sometimes obufumbo abantu abamu babuyingiramu justice sudi sudi hmm. hype y'abakyali naye nga aba tebali redi kati nzijabangenda okuwasa omwana w'abandi nga togenda kunsanga walala wonna mm. togenda kundaba walala bino byenda balaba so mm. siri red right now nkyetegereza naye ngaomuntu gwenjagala gyali gwenjagala nkulabigira mm. okuba nga sisobola kuba gwenjagala basemyekozo bebamwesemyekozo olabika omukazi oba oyagala nakweguya nnyo teweguya mukazi nze nno nze nsinga okweguya abakazi benjagala oteeka sente mukazi bwemba nkwagala bwemba nkwagala ate nga nawe olimu ku magezi mm. si buli mukazi yeetaga oteeka mu ssente mulimu abakazi nga they don't care about your money ngaakwagala gwe nga gwe olina okwerowoleza n'ogamba bebeka mugulu ekino niwaba oba oli nga ze kunyonyota bunyonyosi akati awo nze navaawo mwana mm. olabika nga mukono gamu mukono gamu mm, nga tosobola teeka sente mu bebi bwogambye kale wanje be nali ndeetizeeko bwoli bameetinga bali kubuulira kyoteekamu sibi ebyo negwe <laughs> eh. bali kubuulira eh. hmm. bana twogereko ku tteeka eryo oba tulireke eteeka eteeka eh. eryo <laughs> sirainako obuzibu nze naye justice sibikkiririzaamu ng'omuntu hmm. olitegedde otya kyova olaba nze nyina gwe njagala nga opposite sex hmm. abeera bakola ebintu byabwe naye eh, buli omu n'obulamu bwe mm. nenze nga nze tokiriziganya bisiyabi ate lwaki era senga nali nzikiriziganya nabyo nsinga nyina omusajja gwendeeti abavubuka begumbedde omuze gw'okudda mu bintu ebyo ate nga banyirivu ate bagala kkola anti obuzibu kati olaba obuzibu obuliomu bavubuka tebaagala kkola abavubuka olaba ogaayi talina mulimu gwakola ne gakulivinga life gyatasobola ebyo byebisinza okutusuula oli muyimbi oyagala vuga emmotoka yebbeeyi mbyezikwotava mu mmotoka eyo era omusajja akuva eri akusima emmotoka akuvuga olupanga mm. naye just wetekemu mentality ekola nze ne musajja mukozi sente zange zimbezaawo teri mukazi era ntaddemu ssente singa nali nyina sugamami singa siri different nga bondaba goza singa siri better than where i am tuva ku ekyo mm. abavuuka baina bashugamami obamanyi naawe sijja kwogera manyi obamanyi nengeri gye bafaananamu omanyi nengeri nebintu bye bayina ng'olaba ebintu byakola tebiva mu bintu byayina nomubuuza gwe sente ozijjawo nekati nze mwana kaslekanawe ah, hmm. nawe ebintu tubimanyi ne justin tife mwana tuli focast ate tuli basajja bakozi banashishugamamu ekiri ekibangi mbafuna banesimbamu naye bro byagana <laughs> obamazeemu amaanyi no si kubamalamu maanyi baba respect ebalaavu aba akwagala hmm. nenze ah, si bintu byange singa era byali bintu byange singa ondaba Mm. bwe tunulira abavubuka bonna abali mu industry nga music we gwayimba tavaamu bintu byayina otulewa so omugambo yona business kyazikuteraawo nga teziriwo andabatubuulirekoegoba mm, okoze otunudde tunudde mm. ojakubalaba olina akatale ke kapanda akatale ke kamwana shoyange nga mukaaga may ekomawo panda tanup for charity hey. Eh. so omuntu yena yina ngoyina engoye enkadde ngatto biki bireteko olwo olunaku so ya misana yabavubuka naawe abakulu osobola okujja n'omwana wo omuzadde birthday yange genda kubeera nga mukaaga ku event eyo ye birthday yange mm. sinjala ku sharing birthday yange n'abantu kasente kanavaamu sasulayo abaana school fees ate n'engoye zenkadde waliwo abantu abagenda okuva mu orphanage homes mm. bajja kujjako olunaku engoye zebazitwalira abaana so ojje mwana tunyumirwe bajje bayimbi bano bajje on board abayimbi bajje tusuubireyo kikwolwo byakabi mm, kuyimba kusanyusa eh yes koza abana bagale mpere nte banda bakulaba muyimbi wa mpere i know muyimbi wa mpere jali eno kati bajenga mukaga ku birthday yange bajja kumulaba okay ifana nyitwe kubye byakabi sa mm. charity show so bobango ino mutima oguyamba jango yambe mm. tweyanza sebo